عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام

وصحبه والتابعين عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام صلي todo.